ስንቶቻቸው ዛሬ ነው ቀኑ፣ ዛሬ የቆንጆ ቆንጆ የቆንጆ ቆንጆ በጣም ጥሩ ነው አሻ ገዳዎ ነራ ገዳዎ ራሻ ገዳዎ አሻ ገዳዎ እየጣማንብሽ ወገና ቆራሽ አሻ ጀግና አይሻ ድላሆና አድምቀው ሰርጓል አይሻ ድላሆን አለሟ ይታይ ትከሻችን አይሻ ድላሆን መሃል እንግባና fikir tena Yıvla bançı koydu Bella bella bella Bella bella bella Yivulen çitira Perfekte seconda Ondo ondo ondo Ondo ondo ondo Selam fikir tena Yıvla bançı koydu Vele be vele be ሸብቧል ዛሬ ጨዋጓ ሸብቧል ዛሬ እቴ ሸንኮሬ ዓለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ ዓለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ እቴ ሸንኮሬ ኬላው ተሰበረ ኬላው ተሰበረ በእናት ባባቱ ቤት ተከብሮ የኖረ ኬላው ተሰበረ። ያለው ሸባኔ ከዘባ ሙሽራው በሰላም በትዳር ይኖሩ አባት የአብርሃም የሳራ ገዳው አሻ ገዳው የታማንብሺ ወገና ቁራሽ